मकवानपुर चितलाङ स्थित यो बाख्रा फार्म विक्रम सम्बत दुई हजार एक सालमा स्थापना भएको र अहिले चाहिँ जुन यो फर्म चाहिँ अब छिहत्तरौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ र तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ यो फार्मको उद्देश्य चाहिँ भेडा पालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो र त्यो क्रममा चाहिँ विभिन्न अब स्थानीय कागे भेडादेखि लिएर राम बुलेटदेखि लिएर पछि मेरिनो भेडाहरू समेत यो फार्मबाट बिक्री वितरण हुँदै आएको थियो यो फार्मको चाहिँ जुन दुई हजार एकाउन्न बाहन्नमा जुन यो बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पश्चात चाहिँ एकपल्ट यो फार्मलाई तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ निजीकरण चाहिँ गरिएको थियो जस अन्तर्गत चाहिँ यो मकवाना मिट प्रोसेसिङ भन्ने चाहिँ एउटा संस्थाले चाहिँ नेपाल सरकारले वार्षिक चार लाख रुपियाँ बुझाउने गरी चाहिँ दस वर्षको लागि चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर यो फर्म चाहिँ अब जिम्मा लिएको थियो तर चाहिँ जुन त्यो मकवाना मिट प्रोसेसिङले तेह्र महिना पश्चात नै अब यो हामी यो फर्म चलाउन सक्दैनौँ हामीलाई घाटा भयो भनेर चाहिँ पुनः नेपाल सरकारले नै फिर्ता गर्यो यो थियो सरकारी स्वामित्वमा रहेको छयत्तर वर्ष पुरानो फार्मको इतिहास त अब यो भेडा चाहिँ अब हटाएर त्यो ठाउँमा बाख्रा पालन गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ थोरै बाख्रा अनि थोरै भेडा साथ चाहिँ संयुक्त रूपमै यसरी चलिरह्यो केही वर्ष हजार अन्ठाउन्न सालबाट चाहिँ मन्त्री परिषदकै विधिवत निर्णयबाट यो फार्मलाई चाहिँ अब भेडा हटाएर बाख्रा मात्रै पाल्ने भनेर चाहिँ अब निर्णय गरेर त्यो अवस्थादेखि चाहिँ अब यो फार्म चाहिँ अन्ठाउन्न सालदेखि भेडा फार्मबाट चाहिँ नाम परिवर्तन भएर बाख्रा विकास फार्म चाहिँ हुँदै गएर हालको अवस्थासम्म आउँदाखेरि यो फार्मको अब एकल उद्देश्य भनेको बाख्रा चाहिँ मात्रै राख्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ र त्यही अनुसार यो फार्म चलिराखेको छ उहाँ हुनुहुन्छ यसै फार्मका प्रमुख विश्वेश्वर यादव पटक पटक उतार चढाव भोगेको यो फार्मले आजसम्म बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूलाई सेवा दिइरहेको छ छयत्तर वर्ष पुरानो यो सरकारी बाख्रा फार्मको अनुभव अवश्य पनि सम्पूर्ण बाख्रा पालक कृषक तथा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने निश्चित 그쵸? बाख्रा पालन गर्दा खोर व्यवस्थापन आहारा व्यवस्थापन र रोग व्यवस्थापन यी तिन पक्षलाई भने ध्यानमा राख्नै पर्ने हुन्छ यो चित्रमा क्रमशः यी तिनै पक्ष कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेका छौँ तब पहिलो भनेको चाहिँ चाहिँ गोठखोर नै आउँछ जसले गर्दाखेरि गोठखोर राम्रो चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यसैबाट नै अब कतिपय रोगहरू लाग्ने हुन्छ सरसफाइको कुराहरू आउँछ उनीहरूले अब बाँसको कुराहरू आउँछ जसले गर्दाखेरि अब एउटा विभिन्न अब सिफारिस अनुसारको चाहिँ खोरहरूको एउटा परिमाण हुन्छ नाप हुन्छ जस्तो अब मानौँ अब एउटा चाहिँ बिसवटा मात्रै चाहिँ अब बाख्रा अटाउने ठाउँमा हामीले अब पचासवटा बाख्रा राख्यो भने त्यो तनावले पनि बिरामी हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल भाषामा के भन्छ भने चाहिँ अब तनावको कारण पनि रोग लाग्छ रोग लागेर पनि तनाव हुन्छ जसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ अब बासको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकिएन भने उसले राति अब राम्रोसँग बस्न पाएन आराम गर्न पाएन भने उसले दिनभरि खाएको आहाराहरू पनि पाचन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न अब जुन अपच हुने विभिन्न किसिमका रोगहरू डायरियाहरू हुने जस्ता समस्याहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा बाख्रा पालन सुरुवात गर्दाखेरि खोरमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ खोरहरूबाट निस्केका जुन अब दूषित चिजहरू जस्तो अब मलमूत्रहरू बडकौलाहरू इत्यादिको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब हामीले खोर बनायो अब राम्रोसँग चाहिँ जुन अब मलमूत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अब त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका किटाणुहरू त्यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ कतिपय रोगहरू त्यहीँबाट लाग्छ अझै पाठापाठीहरूमा निमोनिया हुने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ अब रोगहरू लाग्ने जस्ता समस्या हुन्छ यसको साथसाथै जुन यो जुन यो बाहिरी परजीवीहरू जुम्रा उपियाँ किर्ना त्यसैबाट उत्पन्न हुन्छ त्यसै गरी जुन अब बाह्य भित्री परजीवीहरू जुकाहरू पनि चाहिँ अब जुन अब गोठ खो गोठ खोर राम्रोसँग चाहिँ सरसफाइ भएन भने त्यही आफसे आफ त्यहीँबाट पनि उत्पन्न भएर चाहिँ अब एकदमै विभिन्न किसिमका सङ्क्रामक रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ हामीले बाख्रा पालन जुन व्यवसाय किसिमले गर्यो भने चाहिँ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको एउटा खोर पनि हो बाख्राको गोठ बनाउँदा तोकिएका मापदण्ड अनुसार नै पर्छ हावापानी र ठाउँ अनुसार गोठको संरचना बनाउनु पर्छ नत्र बाख्रा बिरामी भइरहने समस्या आउन सक्छ तराई पहाड र हिमालमा गोठ निर्माण गर्दा फरक फरक मापदण्ड अनुसार गोठ बनाउनु पर्छ तराईतिरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब तराईमा चाहिँ अत्यधिक चाहिँ अब गर्मी भएको हुनाले जुन यो खोरको जुन मोहडा छ त्यो मोहडा चाहिँ अब उत्तरतिर फर्केको बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब दिउँसोको जुन अब ठुलो चर्को घाम हुन्छ त्यो घामहरूबाट जोगाउँछ र त्यसले पनि अब केही सुरक्षाहरू गर्छ भने अब पहाडी भूगोलिकमा चाहिँ जस्तो अब यहाँ चाहिँ अब अलिकति अब तराईभन्दा केही चिसो नै हुने भएको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अब पहाडतिर खोर बनाउँदाखेरि भर्सक चाहिँ यता पूर्व मोहडा फर्काएको बनाउँदाखेरि जस्तो पाठापाठीहरूले जुन अब बिहानको चाहिँ अब घामहरू ताप्न पाउँछ र बिहानको घाम एक किसिमको औषधि पनि हो जसले गर्दाखेरि जुन यो पाठापाठीहरूमा जुन यो हड्डीहरू कमजोर हुने जुन यो अब रोगहरू हुन्छ जसले ओस्टोमलेसियाहरू पनि भन्छौँ पाइका भन्छ ठुलो पशुहरूमा अब यो चाहिँ अलिकति घामहरू राम्रोसँग लागेन भने त्यस्ता रोगहरू पनि देखिन सक्छ पाठापाठीहरूमा र यसको साथसाथै जस्तो के हुन्छ भने सूर्यको प्रकाशले कतिपय जुन यो रोग का किटाणुहरू जुन गोठभित्र चाहिँ जुन अब किटाणु विषाणु ब्याक्टेरिया भाइरस भनौँ त्यस्ता चिजहरू छ भने त्यो सनलाइटको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय किटाणुहरू मर्ने भएकोले गर्दाखेरि पहाडी भेगमा सकभर चाहिँ हामीले पूर्व मोहडा फर्काएको खोरहरू बनाउँदा हुन्छ र अब पहाड उच्च हिमालमा पनि बाख्रा पालनहरू भइराखेको छ अब त्यस ठाउँमा चाहिँ अब हामीले अवस्थाअनुसारको जस्तो अब पाहाडमा अलिक बढी हावा चल्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हावा चाहिँ कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ त्यो हिसाबले हामीले खोर गोठहरू बनाउन सक्छौँ खोर बनाउँदा तत्काललाई मात्र ध्यान दिनुभन्दा भविष्यलाई समेत ख्यालमा राखेर बनाउँदा लागत कम हुन जान्छ सुरुमै बाख्राको विभिन्न अवस्थालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित गोठ बनाउनु पर्छ बाख्रा पाल्दाखेरि अब त्यो बाख्रामा एउटै बथानमा विभिन्न किसिमका बाख्राहरू हुन्छन् बोका हुन्छन् अनि अब ठुला माउहरू हुन्छन् गर्भिणी बाउ हुन्छन् यसको साथसाथै जन्मेको पाठापाठीहरू पनि हुन्छन् अब हामीले खोर बनाउँदाखेरि चाहिँ यी सबै कुराले पहिल्यै ध्यान दिएर जस्तो बोकाले राख्ने खोर छुट्टै बनाउनु पऱ्यो एउटै खोरभित्र एउटा कोठा चाहिँ बनाउनु पऱ्यो ब्याउने माउको लागि छुट्टै कोठा हुनु पऱ्यो बच्चा भएका माउहरूलाई छुट्टै हुनु पऱ्यो र साथसाथै जुन हुर्किएका पाठापाठीहरू हुन्छ त्यसलाई अलग अलगै हिसाबले बनाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब बोकालाई चाहिँ घटीमा एउटा बोका बराबर दुई स्क्वायर मिटर को चाहिँ अब ठाउँको आवश्यकता पर्छ भने बाख्रीलाई चाहिँ अब डेढ वर्ग मिटरको आवश्यकता पर्छ र पाठापाठीले त अब सानो भएपछि उनीहरूलाई अलिक थोरै ठाउँ भए पनि पुग्छ बोका र बाख्रा एकै ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हानाहान पनि गर्ने यसको साथसाथै अब जुन बाली लिएको ब्याउने अवस्थाको बाख्राले पनि अब उसले चाहिँ अब चाहिँ राति राम्रोसँग सुत्न दिएन बढी दुःख दियो भने बिचमा तुहाउनेहरू सम्भावनाहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि मुख्य गरी हामीले खोर बनाउँदाखेरि बोकाको लागि चाहिँ अलग्गै जुन एउटा बाँसको व्यवस्था छुट्टै हुनुपर्छ र अरू अब माउहरूलाई जुन अब दोना ब्याउने पाठापाठीले अलग अलग हिसाबले हामीले खोरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आहारा व्यवस्थापन यो एरिया हाम्रो यो बाख्रा फर्मको चरण क्षेत्र हो यहाँ चाहिँ चारवटा पाँचवटा समयअनुसारको ग्रुपहरू छुट्टा छुट्टै क्लकमा चराइन्छ यो बारहरू छ यो यिनीहरू एक आपसमा नमिसिउन् भनेर यो चरणमा आउँदा बर्खाको समयमा पानी आयो भने बाख्रा नबिजुन् बाख्रा चाहिँ ओतिउन् भनेर यो टहराहरू निर्माण गरिएको छ र त्यस्तै गरी यो चरणमा बाख्रालाई पानी खानको लागि यो पानी खाने गुणहरू यहाँ व्यवस्था गरिएको छ अनि यता यो चरण क्षेत्र भयो भने यो पारी देखिन्छ यो पारीको डाले घाँसहरू हो अब यो हिउँदमा यो चरण क्षेत्र सुक्खा भयो बर्खा प्रशस्त घाँस हुन्छ भने हिउँदमा सुक्खा अवस्थामा यो डाले घाँसहरू काटेर लगेर बाख्रालाई हालिदिनको लागि यो डाले घाँसहरू संरक्षण गरेर राखिएको छ पछिल्लो समयमा नेपालका धेरै युवाहरू बाख्रा पालनप्रति आकर्षित त भएका छन् तर व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्नु अघि पुर्याउनु पर्ने विचार नपुर्याउँदा बिचैमा छाड्नेहरू धेरै छन् अब गोठखोर बनाउने बाख्रा पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउने तर उसँग चाहिँ अब बाह्र महिना खुवाउने घाँसको व्यवस्थापन हुँदैन जसले गर्दाखेरि अब यो बाख्रा भनेको एउटा प्राणी हो उसलाई चाहिँ जुन अब एक महिना दुई महिना मात्रै खुवाएर जुन अरू महिना त्यतिकै भोकै बस्न चाहँदैन सकिँदैन जसले गर्दाखेरि हामीले अब बाख्रा पालन गर्छौँ भने त्यो हाम्रो क्षमताअनुसार कति क्षमता छ र हामीले वर्षमा वर्षभरिमा अब त्यसलाई घाँस कसरी पुर्याउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि त्यो सोच बनाएर हामीले चाहिँ अब जुन यो जुन घाँसको पनि स्रोत विकास गर्दै जाने बाख्राको स्रोत पनि विकास गर्दै लग्यो भने राम्रो हुन्छ तर अब बाख्रा चाहिँ अब सही एउटा पाल्ने अब उसँग चाहिँ डाले घाँस भुइँ घाँसको व्यवस्थापनहरू छैन भने त्यो चाहिँ अब चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई फाइदा हुँदैन फाइदाको सट्टामा घाटा हुनसक्छ वैज्ञानिक तरिकाले बाख्रा पाल्ने हो भने कार्यतालिका अनुसार हरियो घाँस खुवाउन सकिन्छ वर्षायाममा खेतबारीका डिल काल्ला जताततै घाँसै घाँस हुन्छ बाख्रा विकास फार्म चितला मकनपुर रहेका बाख्राहरू लगभग चार सयको सङ्ख्यामा रहेका बाख्राहरूलाई हामीले वर्षायाममा उत्पादन भएका मकै टियोसेन्टी बाद्रा जुनेलो जस्ता घाँसहरूलाई उपभोग गरेर फुल फुल्ने अवस्था अथवा घोगा सुत्ला लाग्ने अवस्थालाई चाहिँ कटिङ गरेर साइलेजको रूपमा चाहिँ यो घरमा चाहिँ हामीले साइलेज राखेका छौँ यसलाई ड्राई सिजनमा हामीले साइलेज भनेको गुन्द्रुक जस्तै सम्झनुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले फुल फुल्ने अवस्था रहेको अथवा चाहिँ जुगासुत्ला रहेको मकै अथवा टेसेटी बाजरालाई च्याप कटरले कटिङ गरेर सुका हल्का चाहिँ त्यसको मोइस्चरलाई चाहिँ हटाएर त्यसपछि गुन्द्रुक खाँदै चाहिँ यसलाई खाँदेर हावा नछिर्ने गरी ब्याक्टेरिया चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन् एरोबिक र एनोरोबिक ब्याक्टेरिया जस अन्तर्गत चाहिँ एनोरोबिक ब्याक्टेरिया फर्मेसन हुने गरी हामीले यसलाई चाहिँ साइलेजको रूपमा चाहिँ राखेका व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो अब सुक्खा सिजनमा फागुन फागुन चैततिर हामीले यसलाई चाहिँ चोकर ढुटो अथवा चाहिँ तयारी दानासँग मिक्सअप गरेर टिएमआर भनेको टोटल मिक्स रासनको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ तर हिउँदको समयमा मङ्सिरदेखि फागुन चैतसम्म पहाडी भूभाग सुक्खा हुने पानी कम पर्ने हुनाले यतिखेर घाँसको एकदमै समस्या हुन्छ हिउँदको टाइममा जुन हिउँदे घाँसहरू अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको घाँसहरू जस्तो जै बर्सिम भेज जस्ता घाँसहरू चाहिँ निस्केको छ त्यो घाँसहरू चाहिँ हामीले लगाएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिँचाइको व्यवस्थापन राम्रो गऱ्यो भने एकपटक लगाएको घाँसले तिन पटक चार पटक पाँच पटकसम्म हामी काट्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि अब हिउँदमा चाहिँ हिउँदै घाँस लाउने बर्खायाममा पनि अहिले विभिन्न चाहिँ अब उन्नत घाँसहरू जस्तो घाँस मात्रै भनेर पनि हुँदैन अब यो हाम्रो स्थानीय खर घाँस सिरु घाँसहरूमा कुनै न्युट्रिसन त्यति चाहिँ न्युट्रियन्टहरू नभएकोले गर्दाखेरि त्यो पेट भर्ने काम मात्रै हुन्छ विकासे घाँसहरू नेपियर अमृसो सेटेरिया स्टाइलो मोलासे दिनानाथ जस्ता विकासे घाँसहरू लगाउन सकिन्छ लगभग पाँच हेक्टर जमिनमा मकै लगाउँछौँ ती मकैहरूलाई चाहिँ हामीले भर्खर बिहाएका माउका पाठापाठी र माउहरूलाई चाहिँ कुँडोको रूपमा पकाएर कुँडोको रूपमा चाहिँ खुवाउने गर्छौँ र यसैसँगै हामीले हाम्रा ती क्षेत्रहरूमा मकै झिकिसकेपछि जै लगाउँछौँ जहिले हाम्रो चाहिँ करिब करिब आधा हट आधा मुटु चाहिँ यो फारमले जहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ जसले गर्दा विन्टर सिजनमा चाहिँ हामीले बाख्राहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने साथसाथै ड्राई सिजनमा फागुन चैत्रसम्म पनि हामीले त्यसलाई सुकाएर हे बनाएर राख्ने गरेका छौँ भुइँ घाँसहरूमा टिक्यु घाँसहरू पनि छन् यी सबै बहुवर्षीय घाँसहरू हुन् वर्षायाममा बढी भएको घाँसलाई घाँसको फुल फुल्ने अवस्थामा पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत मोइस्चर हुने गरी काटेर स्टोरेज गरिएको घाँस जसलाई हामी हे भन्ने गर्छौँ हामीले तिन मेट्रिक टनको तौलमा यो घाँसलाई चाहिँ स्टोरेज गरेका छौँ र यो अब हिउँदे सिजनमा यो घाँसलाई चाहिँ अन्य डाले घाँस जै र अरू अरू घाँसहरूसँग चाहिँ मिक्सअप गरेर कटिङ गरेर टिएमआर बनाएर चाहिँ खुवाउनको लागि प्रयोग गरिने गर्दछौँ यो फुल ठिक्क फुल फुल्ने अवस्थामा भदौ साउनको अन्तिम र भदौको पहिलो आज दोस्रो हप्तासम्ममा फुल फुल्ने अवस्थामा त्यो घाँसलाई काट्दछौँ हामीसँग हे सोलार डायर छैन भौतिक संरचनाको अभावको कुरा रह्यो किनभने यसलाई छायामा सोलर हामीले चाहिँ कपडा सुकाए जस्तै गरेर हिटिङ गरेर चाहिँ सुकाएर चाँडोभन्दा चाँडो यसको हरित कण क्लोरोफिल चाहिँ नष्ट नहुने गरी राख्नुपर्ने अवस्था हो तापनि हामीसँग त्यो सुविधा नभएको कारणले गर्दा हामीले चरण खर्कमै अथवा चाहिँ हाम्रा जस्तामाथि ल्याएर सुकाएर यसलाई पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत मोइस्चर बाँकी रहने अवस्था भएपछि हामीले यसलाई भण्डारण गर्ने गर्दछौँ यो यो हामीले करिब करिब यसमा दुई किसिमका प्रयोजनको लागि उपयोग हुन्छन् यो मसिना पाठापाठीहरूको लागि उनीहरूले खाना छोडेको लागि सोतरको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ र खानेहरूलाई खा टाट्नुमा राखेर खाना दिने पनि व्यवस्था गर्दछौँ परम्परागत सिरु खर घाँस चार पाँच केजी खुवाउनुको सट्टा यस्ता विकासे घाँस एक डेढ किलो खुवाउँदा पनि पौष्टिक तत्त्व पुग्छ हिउँदमा डाले घाँस खुवाएर पनि बाख्रालाई संरक्षण गर्न सक्छौँ अब यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ अब यो बर्खायाममा चाहिँ अब जुन हाम्रो नेपालमा अब धेरै जसो अब खेतीपाती गर्ने ठाउँहरू भएकोले गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ अब जुन यो खेर गएको ठाउँहरूमा पनि घाँस लगाएर पुग्छ अब यसको ठ्याक्कै जुन अब बाख्रा हामीले दुई किसिमले पालन गर्न सक्छौँ अब जस्तो एउटा चाहिँ अब टोटल्ली चौबिसै घन्टा थुनेर राख्ने र अर्को चाहिँ जुन हामीले रातको समयमा चाहिँ थुन्ने दिनको समयमा चराउने अब दिनमा यदि चरणको व्यवस्थापन छ भने त बेलुकाले अलिअलि घाँसहरू हाल्यो भने पुगिहाल्छ त्यसले थोरै अब दिनमा चरणमा पनि गएको हुन्छ र त्यसले अब अलिअलि थोरै दानाहरू चाहिँ दियो भने पुग्छ अब हामीले चौबिसै घन्टा चाहिँ अब बाँधेर पाल्यो भने अब उसलाई त अब चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म राति पनि अब घाँसहरू दिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि जस्तो अब हाम्रो ठाउँ हेरेर अब जस्तो हाम्रो जमिनको अवस्था हेरेर जुन मैले अघि भने जुन यो गै जै बर्सिम जस्ता घाँसहरू अब हामीले चाहिँ जुन अब राम्रो सिँचाइ भएको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले एक बिघा जति लगायो भने त्यो एक बिघा जमिनको घाँसले लगभग लगभग साठीदेखि सत्तरीवटा बाख्रालाई चाहिँ मजाले चाहिँ हामीले तिन चार महिना घाँस पुर्याउन सक्छौँ बाख्रा पालक किसान र व्यवसायले स्वस्थ पाठापाठी हुर्काउने मुख्य उद्देश्य राख्नुपर्छ देखि दुई ढाई महिना तिन महिनासम्मको पनि यहाँ रहन्छन् जन्मिँदाखेरि यिनीहरूलाई जन्मेर त सरसफाइ गरिसकेपछि अर्को दिनदेखि दुध खान थालेपछि यिनीहरूको यो मलद्वारमा प्रायः चाहिँ दिसाहरू टाँसिने यसरी दिसाहरू टाँसिने हुन्छ अनि यिनीहरूलाई दिसार्न गाह्रो हुन्छ अहिले सफाइ गरेछ हाम्रो दिदीहरूले यहाँ चाहिँ यो उहाँलाई धाइयामा भनिन्छ यहाँ पनि होइन त्यो चलन चल्ती जे भए पनि अनि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई यो सफा गरिदिने यिनीहरूको मलद्वारहरूमा तातो पानीले सफा गरिदिने त्यसपछि तेलहरू लगाइदिने गरेपछि त्यो तेलको चिप्लोले गर्दा टाँसिँदा झर्छ त्यो सरसफाइ गर्नु पऱ्यो जन्मेपछि यिनीहरूले दुध कुनैले चुस्न सक्छ कुनै नसु चुस्न सक्छ नचुस्नेहरूलाई त्यो थुनहरू सफा गरेर यिनीहरूलाई चुस्न सहयोग गर्ने सोच्दा पाटापाटी हुर्कायो त्यति नै फार्म फाइदामा जान्छ डाइरियाको लागि डाइरियाका डाइरिया यहाँ धेरै भयो डाइरिया भइसकेपछि कुनै कुनै खालको औषधिहरूले काम गरेन काम नगरिसकेपछि अनि औषधि खुवाउँदैछ छेर्दैछ नरोकिसकेपछि हामीले कुन प्रभावकारी छ भन्दै खोज्दै गर्दा यो इन्टेरोट्रियम औषधि चाहिँ पाउडर औषधि हो यो घोलेर उचित मात्रा मिलाएर घोलेर खुवाउँदाखेरि यसले राम्रो प्रभाव पारेको छ माउको दुध बढी हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ छेर्ने गर्छन् छेरिरहन्छन् खुवाइरहन्छ धेरै मासमा अब कहिले घाँसको कारणले छेर्छन् कहिले चिसो कारणले छेर्छन् कहिले दुध बढी भएर छेर्छन् होइन अब यो एउटा फर्महरूमा यो सामान्य समस्या हो बच्चाहरूलाई औषधि खुवाउने यो निकै सजिलो छ कति एमएल चाहिन्छ अर्काले अनि बच्चाको मुखमा राखेर यसलाई पुस गर्दै जाँदाखेरि औषधि बच्चाको मुखबाट सिधै उनीहरूले मिल्न सजिलो हुन्छ तिन एमएल यो भयो यिनीहरूलाई यो गर्दा असुलिने यिनीहरू सर्किने त्यस्तो समस्या हुन्न उनीहरूले मजाले मिल्छन् पाठापाठीको मृत्यु दर सकेसम्म घटाउनुपर्छ गाउँबाट बच्चाहरूलाई हामीले पाठालाई अलग पाठीलाई अलग गरेर छुट्टाएर राख्ने व्यवस्था गर्छौँ त्यसमा अघि पाठीहरू निस्के अहिले पाठाहरू जुन चाहिँ तिन महिना चार महिनाको सेरोफेरोमा हामीले माउबाट छुट्टाएर राखिन्छ माउबाट छुट्याए पनि पूर्ण रूपमा यिनीहरूलाई दुध चाहिँ दुधबाटै वञ्चित गराउने होइन दुध चाहिँ खुवाउँदै गर्ने र अलग राख्दै गर्ने गर्दा गर्दै यिनीहरूलाई बानी पर्छ यो बिचमा माउबाट दुध छुट्याउँदै गर्दा र यिनीहरूलाई अलग गराउँदै गर्दा यिनीहरूलाई माउको दुध सप्लिमेन्टहरू कम हुने भएको कारणले यिनीहरूलाई भिटामिन मिनरल र क्याल्सियम लिभरटोनिकहरू मिसाएर हामीले दानामा दिने गर्छौँ जसले गर्दा यिनीहरूको वृद्धि विकासमा असर पर्दैन त्यस्तै गरी पाठीहरूलाई पनि सबै मिसाएर पाठाहरूलाई जस्तै दिने गर्छौँ अब यिनीहरू यहाँबाट दुई महिना अब एक डेढ महिनामा भनौँ यिनीहरू चार पाँच महिनाको पुगेपछि यिनीहरू ब्रिडिङ पर्पजको लागि यहाँबाट बाहिर जाने गर्छन् त्यसको साथसाथै यिनीहरूलाई क्याल्सियम त्यसको मिनरल मिनरल भनेको मिनरल मिक्सरहरू विभिन्न खालका भिटामिन मिक्स भएको एउटा मिनरल मिक्सरहरू हुन्छ त्यो प्लस चाहिँ लिभर टोनिक यिनीहरूलाई डाइजेसन गर्न सजिलो होस् यिनीहरू दुधबाट घाँसमा प्रवेश गर्दाखेरि यिनीहरूको डाइजेसन पावर बढाउनको लागि लिबोटोनिकले सपोर्ट गर्छ भने जुन दुधको आपूर्ति कम हुँदाखेरि यिनीहरूलाई क्याल्सियमहरूले सपोर्ट गर्छ वृद्धि विकासको लागि क्याल्सियमले सपोर्ट गर्छ त्यही भएर हामीले क्याल्सियम लिबोटोनिक र मिनरल मिक्सचर यति तिन चिज हामीले मिसाएर खुवाइन्छ र यिनीहरूलाई एकदमै यो जुकाहरूको समस्या हुने कारणले हामीले यिनीहरूलाई तिन तिन महिनामा जुकाको औषधि खुवाउने अथवा आवश्यकता अनुसार जुकाको औषधि खुवाउने गरिन्छ र पहाडतिर मङ्सिरदेखि फागुनसम्म बढी जाडो हुन्छ धेरैजसो बाख्रा ब्याउने समय पनि यहीँ पर्दछ जाडो सिजनमा भर्खर ब्याएका पाठापाठीहरूलाई तताउनको लागि प्रयोग गरिने यो हिटर यो दुई हजार वाटको छ र यसले तातो दिन्छ रातो अवस्था हुन्छ तर करेन्ट नलाग्ने किसिमको हिटर एक किसिमको वैज्ञानिक किसिमको हिटर छ बच्चाहरूलाई तताउँछ र माइनसमा पुगि यहाँ माइनस सेभेनसम्म टेम्परेचर हुने गर्दछ त्यो अवस्थामा पनि पाठापाठीहरूलाई यिनीहरूले प्रोटेक्सन गर्दछ पाठापाठीलाई न्यानो बनाउन सकिएन भने पाठापाठी मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ अब उसको आमालाई राम्रोसँग चाहिँ अब आहाराको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने फेरि दुध उत्पादन पनि कम हुने भएकोले गर्दाखेरि पाठापाठीहरूको मृत्युदर बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि हामीले जुन अब यो आमाले पनि आहारा व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग मिलाउनु पऱ्यो उसलाई उचित व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि दुध पनि राम्रो आउने र यसको साथसाथै पाठापाठीहरूले अब हामीले न्यानो तातो बनाएर राख्ने र साथसाथै के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो जाडोको याममा चाहिँ अब धेरै चिसो भयो भने त्यो पाठाहरूलाई चाहिँ निमोनिया लाग्ने यसको साथसाथै यो कोल्ड डायरिया भन्छ चिसो लागेर छेर्ने जस्ता रोगहरू लागेर पाठापाठीहरूको मृत्यु अत्यधिक हुने सम्भावनाहरू रहन्छ त्यही बारेमा अझै कुरा गर्दाखेरि जुन अब हाम्रो संस्कार के हुन्छ भने अब जुन यो रोग लागेपछि मात्रै हामीले कुनै औषधि उपचार गर्ने बानीहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो पाठापाठीहरूमा पनि जस्तो के हुन्छ भने धेरैजसो के देखेको छ भने जुन यो सानो उमेरमै पन्ध्र बिस दिन अवस्था हुँदाखेरि नै त्यसले अब भित्र जुका चाहिँ आमाकै पेटबाट कति जुकाहरू परेर आएको हुनाले कतिपय दुधबाट पनि जुकाहरू सर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले पन्ध्रदेखि एक महिनाको उमेरमा चाहिँ सानो पाठापाठीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले जुकाको औषधि विभिन्न औषधिहरू छ अल्बेन्डा झोलदेखि लिएर पिब्राजिन जस्ता औषधिहरू हामीले पाठापाठीहरूले खाइदियो भने चाहिँ अब त्यसले पनि अब उसलाई आन्तरिक परजीवीहरू चाहिँ निर्मूल भयो भने त्यो आफसे आफै राम्रो हुने आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसको साथसाथै अब डायरिया हुने पनि एउटा मुख्य समस्या हो जसले गर्दाखेरि डायरिया भएको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका जुन यो एन्टिबायोटिकहरू दुई तिन दिनसम्म जस्तो अब सल्फाडिमाइडिन कोटिमोक्साजोल जस्ता चाहिँ औषधिहरू सानो अलिकति अब मात्रा मिलाएर खुवाइदियो भने त्यसबाट पनि अब यो डाइरियाहरूबाट बचाउन सकिन्छ र मुख्य भनेको चाहिँ अब उसलाई उनी हो आमाको दुध चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भने चाहिँ पाठापाठी राम्रो फस्टाउँछ आमाकै दुध अब कमी भयो पुगेन भने चाहिँ अब विभिन्न रोगहरू लाग्ने कमजोरी हुने अब चाहिँ जुन अब पाठा नै अब बच्चैमा कमजोर छ भने उसबाट चाहिँ उत्पादन राम्रो कहिले आउने सम्भावना पनि हुँदैन बाख्रालाई घाँस खुवाएर मात्र पनि हुँदैन UMMB block urea molasses block हो यसमा नुन क्याल्सियम फस्फरस मिनरलहरू छ मिक्स हुन्छ यो बाख्रालाई नुनिल चिज अत्यन्त मनपर्ने र त्यसका साथसाथै यिनीहरूलाई अन्य क्याल्सियम फस्फरसहरूको पनि मात्रा पूर्ति हुनको लागि हामीले बाख्रालाई एकदम अनिवार्य दिनैपर्छ दिइन्छ यो बाख्राले अत्यन्त रुचाएर खान्छन् उनीहरूले अनुसार यो टोकेर रुचाएर खान्छन् खाने गर्छन् गाउँ घरमा थोरै बाख्रा पाल्ने किसानहरूले घरमै भएको ढुटो पिठो खुवाएका हुन्छन् व्यावसायिक हिसाबले बाख्रा पालन गरिएको छ भने सिफारिस अनुसारको दाना खुवाउनु पर्छ दाना आफै पनि बनाउन सकिन्छ राम्रो माउको लागि चाहिँ घटीमा चाहिँ दिनमा चाहिँ अढाईदेखि तिन सय ग्राम दानाको आवश्यकता पर्छ भने बोकाहरूलाई चार सयदेखि पाँच सय ग्राम दानाको आवश्यकता पर्छ र घाँस र अब दाना हामीले राम्रो व्यवस्थापन गरेर गऱ्यो भने त्यसबाट अधिकभन्दा अधिक उत्पादन हामी लिन सक्छौँ बर्खामा हुने पनि अब चाहिँ अब कोही कोसे घाँस छ कोही अकोसे घाँस छ हिउँदे घाँसमा पनि अब यो जय घाँस भनेको चाहिँ अकोसे हो भने बर्सिम भेज जस्ता घाँसहरू कोसे घाँस हो अब यो हिउँदमा लगाउने अब हामीले विभिन्न किसिमका जुन अब स्टाइलो जस्ता घाँसहरू अब बोडीहरू यिनीहरू चाहिँ अब कोसे अन्तर्गत पर्छ भने अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब आहारामा मिसायो भने अब प्रोटिनको मुख्य काम भनेको चाहिँ अब शारीरिक वृद्धि विकासमा चाहिँ अस के अरे सहयोग गर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले जुन यो कोसे घाँसहरू <clears throat> त्यो धेरै फेरि दियो भने त्यसले फेरि साइड इफेक्टहरू पनि गर्छ जस्तो अब ब्याउने बाख्राहरूले चाहिँ अध्य चाहिँ अधिक मात्रामा चाहिँ कोसे घाँसहरू खायो भने डायरिया हुने साथसाथै कहिलेकाहीँ बच्चाहरू तुवाउने सम्भावनाहरू पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीले कोसे र अकोसे घाँसहरू चाहिँ मिलाएर आधा आधा अथवा चाहिँ जुन पचहत्तर पर्सेन्ट अकोसे त्यसमा पच्चिस पर्सेन्ट कोसे मिसाएर दियो भने शरीरलाई पनि राम्रो हुने उत्पादन पनि राम्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो जुन कोसे अकोसे घाँसहरू मिक्स गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ पशुको वर्गीकरण गर्दा गाई भैँसी जस्तै बाख्रा उघ्राउने वर्गमा पर्छ कुनै पनि जनावर पालन गर्नुपर्दा उनीहरूको आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्राविधिक जिम्मेवारी हुन्छ जस अन्तर्गत बाख्रा विकास फार्म चितलाङ मकवानपुरले फिक्स डिपिङ ट्याङ्क पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको अवस्था थियो गत विगतको अवस्थामा तापनि त्यो भौतिक संरचना भूकम्प अन्य कारणहरूले गर्दा त्यो बिग्रन गएको अवस्था हो जस अन्तर्गत हामीले यो फाइबरको पोर्टेबल डिपिङ ट्याङ्कलाई हामीले युज गर्ने गरेका छौँ यसले उपियाँ किर्ना जुम्रा लगायतका बाह्य परजीवी नियन्त्रणको लागि सात सय पचास लिटर पानी आँट्ने गरी रहेको यो डिपिङ ट्याङ्क जसमा हामीले प्रत्येक चार चार महिनामा बाख्राहरूलाई यसमा डिपिङ गराउने गर्छौँ डुबाइन्छ डुबाउने गर्दछौँ र यसमा हामीले टिक आउट अथवा शरीरलाई रौँलाई र छालालाई असर नगर्ने किसिमका चाहिँ बजारमा कुन किसिमका औषध इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरेर यहाँ डुबाउने गर्दछौँ प्रायः हामी फागुनको दोस्रो हप्तातिर असारको पहिलो हप्तामा अनि चै असौजको दोस्रो हप्तातिर डुबाउँछौँ जाडो सिजनमा अलिकति बाख्राहरू पानीदेखि डराउने भएको त्यसलाई डुबाउँछौँ फेरि वर्षमा तिनपल्ट पशुमा लाग्ने रोगहरू भ्याकुते चरचरे खोरेत बाख्रामा पनि लाग्छ बाख्रामा पनि लाग्छ नलाग्ने होइन तर चाहिँ अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि जुन यो अब अहिलेसम्म बाख्रामा चाहिँ हामीले भ्यागुते चरचरे खोरेत चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ तर त्यो पनि धेरै छैन तर बाख्रामा चाहिँ अब मुख्य चाहिँ एउटा सङ्क्रामक रोग भनेको चाहिँ पिपिआर भन्ने रोग कि तराई पहाड जहाँ पनि लाग्छ र अब यो रोग एउटा भाइरसबाट लाग्ने रोग भएकोले गर्दाखेरि यो रोग जब कुनै फार्ममा कुनै गोठमा अथवा गाउँमा लाग्यो भने अब यसको चाहिँ मृत्युदर नब्बेदेखि पन्चानब्बे पर्सेन्टभन्दा पनि हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्टै हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब यी रोगहरूबाट बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालमै जुन अब यो हाम्रै त्रिपेश्वरमा चाहिँ यसको भ्याक्सिन बन्छ र यो भ्याक्सिन चाहिँ अब हामीले लगाइदियो भने चाहिँ अब यसको चाहिँ काम गर्ने अवधि भनेको चाहिँ दुई वर्ष हुन्छ एकपटक लगाएपछि दुई अढाई वर्ष फेरि रोग लाग्दैन जसले गर्दा एउटा मुख्य रूपमा चाहिँ बाख्रामा अब जुन यो महामारीकै रोग रूपमा चाहिँ यो पिपिआर रोग हुन्छ यो रोग सम्बन्धी चाहिँ भ्याक्सिन हामीले अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ चितलाङ स्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो फार्मका प्रमुख विश्वेश्वर यादवको अनुभवमा यो फार्ममा दुईवटा रोगले पाटापाटी मरेको इतिहास छ एउटा चाहिँ यो इन्टेरोटोक्सेमिया भन्ने छ मासे रोग जुन कि अब यो बर्खा टाइममा यो रोग बढी देखिन्छ यसका मुख्य लक्षणहरूमा जस्तो अब एकदम निरोगी बाख्रा एकछिन चरणमा जान्छ घाँस खाएर आएको हुन्छ तर दुई चारपल्ट आएर कराउँछ पेट आङ तन्काउँछ अनि त्यहाँदेखि ढलेपछि मृत्यु भइहाल्ने अर्थात् यसको चाहिँ जुन अब यो यसका ब्याक्टेरिया पशुको पेटभित्रै हुन्छ तर चाहिँ जब जुन यो आहार परिवर्तन भयो नयाँ किसिमको घाँस खायो भने चाहिँ उसको चाहिँ अब पेटभित्र नै त्यसको चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि भएर चाहिँ अनि उसले रोग फैलाउने अथवा चाहिँ ब्लडमा रगतमा नै चाहिँ यसको टोक्सिन पैदा भएर चाहिँ अचानक बाख्राहरू मर्ने भएकोले गर्दाखेरि अब यो पनि एउटा बाख्रामा चाहिँ मुख्य समस्या देखिन्छ अर्को भनेको चाहिँ जुन यो फार्ममा चाहिँ जुन यो मुहालो गाउँतिर मुहालो भन्छ जसलाई चाहिँ अब एउटा गोट पक्स भनिन्छ यो फार्ममा चाहिँ एउटा त्यो समस्या पनि छ जुन यो भर्खर जन्मेको पाठापाठीहरूलाई जुन एक हप्ताभित्रै अब मुखभरि घाउ आउने पुरै चाहिँ अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि मुखमा देख्छौँ तर उसको चाहिँ अब आन्द्रा मा चाहिँ पेटमा पनि घाउ भएकोले गर्दाखेरि त्यो हुने बित्तिकै एकदम चाहिँ डायरिया भएर छेरोटी लागेर अनि चाहिँ अब मुखमा घाउ छ उता दुध खान पनि सक्दैन उता डायरिया भएपछि चाहिँ अनि एकदम अत्यधिक मृत्यु हुने यी रोगका उपचार नेपालमा अझसम्म हुन सकेको छैन किसानहरूले क्षति बेहोर्न बाध्य छन् तर चितलाङ फार्ममा भने प्रमुख विश्वेश्वर यादव आफ्नै प्रयासमा त्यसको समाधान गर्न सक्षम हुनु भएको छ तर मैले चाहिँ अब अहिले यो वर्ष चाहिँ मैले अब नेपालमा हुन त अब यो भ्याक्सिन पाउँदैन जुन अब इन्टरोटोक्सेमियाको भ्याक्सिन पनि नेपालमा बन्दैन र चाहिँ जुन यो गोठ पक्सको पनि बन्दैन तर मैले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ आफ्नो च्यानलबाट जुन इन्डियाबाट चाहिँ कलकत्ताबाट अहिले चाहिँ हामीले यो दुइटै रोगको भ्याक्सिन लगाएर यसपालि हामीले असार साउनमा चाहिँ इन्टरोटोक्समियाको र अहिले मङ्सिर पुसतिर आएर हामीले यो गोठ पक्सको पनि भ्याक्सिन लगाएको छौँ जसले गर्दाखेरि यो भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै अहिले चाहिँ यो फार्ममा अहिले पाठापाठीदेखि लिएर माउहरूमा पनि मृत्युदर धेरै कम छ अर्थात् अहिले जिरो पर्सेन्टभन्दा पनि हुन्छ सम्पूर्ण नेपाली बाख्रा पाल्ने किसान तथा व्यवसायीहरूले दिनानुदिन भोगिरहेको यो समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै फार्मका प्रमुख आफै सरकारसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ नेपाल सरकारसँग पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो समस्या भनेको किसान दाजुभाइहरू कहाँ पनि छ व्यावसायिक फार्महरूमा पनि छ सरकारी फर्ममा पनि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू रोगको भ्याक्सिनहरू त नेपालमा उपलब्ध छ तर यो दुईवटा रोगको भ्याक्सिन छैन र बाख्रामा देख्ने यो यही समस्या भएकोले गर्दाखेरि यो दुईवटा भ्याक्सिन चाहिँ जसरी पनि नेपाल सरकारले चाहिँ व्यवसायिक कृषकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ र यो चाहिँ उपलब्ध भयो भने यो बाख्रा पालन फस्टाउन नकारणको नहुने कारणमा एउटा यो पनि हो जसले गर्दाखेरि हामीले जुन यो पिपिआरको चाहिँ अब भ्याक्सिन नेपालमै पाउँछ यहीबाट उपलब्ध हुन्छ भने यो दुई थरीको भ्याक्सिन मात्रै लायो भने हाम्रो यो बाख्रा पालन व्यवसाय अलि राम्रो फस्टाउँछ जुन यो हाम्रो फार्मको जुन मुख्य समस्या जुन एउटा रोगमा इन्टेरोटोक्सेमियाको बारेमा मैले अघि कुरा पनि गरेको थिएँ अब यो यसलाई अब नेपालीमा छ मासे रोग पनि भनिन्छ र यो रोग चाहिँ अब मुख्य गरी चाहिँ जुन अब यो जुन बेला अब घाँसहरू चेन्ज गरिन्छ मानौँ न अब जुन अहिले हिउँदको टाइममा अब पहिला चाहिँ हामीले भुइँ घाँस खुवाइरहेको थियो आज अचानक अब हामीले जय घाँस खुवाउँछौँ बर्सिम खुवाउँछौँ डाले घाँस खुवाउँछौँ त्यस्तै जुन यो दानाहरूमा जस्तो अब पहिला चाहिँ हामीले अब एक किसिमको दाना खुवाउँदैछौँ मानव मकै खुवाइरहेछौँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ढुटो खुवाउनु पऱ्यो भने अब चाहिँ यो रोग त्यस्तै अवस्थामा देखिन्छ जस्तो अचानक घाँस परिवर्तन गऱ्यो भने त्यो बेला दामा चाहिँ टोटल्ली परिवर्तन गऱ्यो भने त्यो बेला जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब बर्खाको याम टाइममा एकचोटि अब धेरै देखा पर्ने यो रोग र अर्को चाहिँ जुन अब यो हिउँदको टाइम लागेपछि जब हामीले भुइँ घाँसबाट डाले घाँसमा जान्छौँ त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ यो रोग एकदम अचानक देखिन्छ र यसको चाहिँ अब हामीले यति छिटो बाख्राहरू मर्छ कि हामीले उपचारै गर्न पाउँदैन अब बाख्रा चरणबाट आइराखेको छ मजाले अब बिहान चरेको बाख्रा बेलुका आउँदाखेरि अब दुईपल्ट चारपल्ट कराउने आङ तन्काउने अनि हल्का डायरिया जस्तो हुने अनि चाहिँ अब ढलेपछि मरि नै हाल्ने यसको जुन जब लक्षण देखाइसकेपछि यसको चाहिँ अब उपचार पनि खासै यसको हुँदैन अब कुनै कुनैलाई बेलैमा गऱ्यो भने बचाउन सकिन्छ तर चाहिँ अब अलिकति टाइम ढिलो हुने बित्तिकै त्यसलाई कुनै पनि उपचार पनि छैन यो बाख्रा पालन गर्ने किसान दाजुभाइहरूले मेरो एउटा अनुभव पनि उहाँहरूले के पनि म सेयर गर्न चाहन्छु भने जस्तो अब हामीले दानाहरू पनि खुवाइराख्दाखेरि अचानक चाहिँ एकैचोटि शत प्रतिशत दाना चाहिँ परिवर्तन नगर्ने मानौ उसले चाहिँ अब एक किलो दाना दिइराखेको छ र भोलि उसले चाहिँ अब ढुटो दिनु पऱ्यो भने आधा चाहिँ ढुटो आधा चाहिँ दाना त्यस पछाडि अब तेस्रो दिनमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ ढुटोको मात्रा बढाउने मकै घटाउने अर्को दिन अब त्यो गर्दै गर्दै घटीमा चाहिँ एक हप्तासम्म चाहिँ त्यसको रेसियो मिलाएर अनि मात्रै ढुटो दिँदाखेरि चाहिँ अब यो रोग अलि लाग्दैन घाँसमा पनि त्यही हो जुन अब डाले घाँस दिइराखेको छ अचानक भुइँ घाँस परिवर्तन हन्ड्रेड पर्सेन्ट गऱ्यो भने त्यसमा पनि अब लक्षण देखिन्छ जसले गर्दाखेरि अब डाले घाँसबाट भुइँ घाँसमा जानु पऱ्यो भने आधा आधा त्यो मिसाउने अर्को दिन चाहिँ अब चाहिँ डाले घाँस अलिकति घटाउने भुइँ घाँस बढाउने यसरी चार पाँच दिन रेसियो मिलाएर गऱ्यो भने यो रोग चाहिँ लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबैलाई थाहा नभएर पनि यो मृत्युदर हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ अब भ्याक्सिन एउटा अब यसको अब मुख्य समस्याको समाधान भनेकै भ्याक्सिन लगाइदिएपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ त्यो लक्षण नै देखिँदैन रोगै लाग्दैन तर यो हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले यो भ्याक्सिन चाहिँ अब सुलभ तरिकाले उपलब्ध नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनमा पनि हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ मृत्युदर हामीले बाख्रामा यो इन्टरटोक्सिमियाबाट बचाउन सक्छौँ र यसको अब भ्याक्सिन अरू जुन हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ अब जताततै पाइन्छ यसपालि हामीले पनि भारतबाटै ल्याएर लगाएका हौँ र यसको चाहिँ अब जस्तो के हुन्छ भने जुन अरू पिपिआर भ्याक्सिन जस्तै यो भ्याक्सिन एकपल्ट लगाएपछि वर्ष दिनलाई काम गर्छ र चाहिँ अब हामीले एउटा बाख्रालाई एक एमएल मासुमा लगाउने यो भ्याक्सिन हो एकपल्ट लगाइदिएपछि वर्षभरि चाहिँ अब यो भ्याक्सिनले काम गर्छ एक वर्ष रोग लाग्दैन अब भ्याक्सिन पायो भने भ्याक्सिन लगाऊँ नभए चाहिँ हामीले यो अघि मैले भने जस्तै व्यवस्थापनमा दानामा घाँसमा परिवर्तन चाहिँ गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अलिकति घटाउँदै बढाउँदै गर्दै गएपछि केही हदसम्म चाहिँ रोग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ